Mau tahu gimana cara dapetin suara distorsi gitar yang tebal? Tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, like, share, dan subscribe channel ini. Hai lagi, sekarang kita bakal ngebahas gimana cara ngerekam suara distorsi yang terdengar tebal tanpa harus menggunakan alat-alat yang mahal. Di video sebelumnya saya membahas bagaimana suara yang netral bisa diproses secara lebih luas dan itu yang akan kita praktekin sekarang. Ini adalah suara gitar yang sudah jadi. Kedengaran keren? Ini aslinya. Mungkin kamu bertanya, kok bisa? Itu karena sound yang pertama kamu dengar adalah hasil penggabungan dari beberapa frekuensi sekaligus. Ini track saya tumpuk. Equalizer saya edit. Ditumpuk plus panning. Kita panggil tetangga kita, Sebastian. Di zaman yang serba digital ini, jumlah track tidak terbatas. Masih banyak banget yang bisa kita tambahin. Misalnya, kita tambah oktav. Bermain di posisi lain. Atau bermain chord. Lalu kita gabungkan. di langkah yang mana suara jelas berubah. Terima kasih sudah nonton video ini. Cek video sebelumnya karena gue sedang bagi-bagi senar.